která vyráží za maličkou chvíličku. Už je startováno pátá lešnická etapa a první parta ultramaratonců vyráží do terénu. Na 스트리머스 예쁘지? 아, 그게 진짜 진짜 오빠 그랬지? Markova. 4.06.01 je čas stříbrný Ludmily Odehnalé. Ještě, jsem to hlásil česky a souběje tým těská za 4.03.31, tedy s náskokem 3,5 minuty, Ivana Hrdličková. Marta, víš, No a těm dvou nejrychlejším malé eh, Arného Romana Košťáka 3, 12, 20. No a to tempo se eh, zastavilo na výsledném čase, vítězném čase 3.08.34. O 7 minut lepší než loni, o minutu lepší než předloni. Daniel Rále.